չօգնա Ապես կյանքը դառնա պես ապտեղի Տենեմ ով կողս կլնի ով կփորձի նեղի Թեկուս մեջ նեղի ինգերներս ֆիզիկապես վերու կամ իմ կողի Հատուկ են մարդիկ են ծապված բուժող նման դեղի Ձև չի մետ եմ ըննեց բրկություն գտած մեջ փողից Գուշ խոսածի շուտարիք մեջը հողի Կամ դու այդ որ չի թուլա Լարվածությունս ֆրամ ես տեղը տվան թուլը լսի կասեմ Բարսը թե ականջը թխուլը Ստրախը գանյա տեսան միանի դեմս կտաղս թուլը հա, Հանգիստը մետ մի քանի վարկյանը Ածողի հա, քուլը Զգուշ ուժը գլխի վերևը հավքվել են սև ամպերը քուլա քուլա Քուլա քուլա քուլա չհելեր թե վրիտակից կքավորի Քո անդեպ մարդկան ստացած սարգանքը շուրդը կկորի Հապետ քո ասած ուժը ոչ մեկի չի կորի Հիմա լելի կմարկը որ կեզ կչորի Չամպեքին որս կոպոսերից ընգնես մեկի մեջը որի Դու սովորս կնատած մեկի տակը փորի Քո աշկերը վրեն օլիգարխի հատորի Ձերի փողերը տեննելոց աշկերդ կշորի Իրես սխալների համար դու կասիս օրի Մի խոսքով ապե աշկերդ կդարնա կորի Այսքանից հետո ինձ ասում ես ռեպը լավ չի Դու չլսեմ թուրքի մոլը Անջատվի ձենդ կդրի բոլը Հերու գնաշքի շերևս չեմ էտ այդ յոլա Կոմս կրետ ապելու բանավատ կոլա Ուղեղումը ստիրիմա դատարկություն չոլա Կարոչի գնա վիզ իր կակ պչոլը Կակ կակ կակ կակ պչոլը